Mirtininkų izolatorius. Nahui. Mirtininkų izolatorius. Blet, nu kažkaip kurbamas. Žodžiu, kalėjimas, mirtininkų izolatorius. Kalėjimo viršininkas klausė, nuteistasis mirti, koks jūsų būtų paskutinis noras? Nu, norėčiau pasižiūrėti e, serialą e, Santa Barbara, nuo pradžių iki galo aišku ir su visom reklamom.